Saluton, cae bon venon al nia sabata medito. Mi estas en mia apartamento, cae vi povas vidi la scatolo in malanto mi, cioi attendas prisorgon, mi iam prisorgis cae cae el ili hodio, cae nun estas tempo por riposio mette, cae protio mi volas mediti kun vi sur la vortoi de Samenhof. Do, mi legos piednoton nur, facte, uh, eh, signala, signalita per eh, asterisco, rande della fino della pagio quart centri dec tri. Temas pri lettero al signoro Michaud emil naucent quin. Usante la occasion, mi non ripetas publice tion, mi miam ofte diris ca scribis private. Mi core petas ciu in esperantisto, che en sia letero e al mi, au en sia buscia parolado con mi, ili neniam uso la vorton maestro, ciu estas al mi tre malagabra, mal agrabla, pardono, sed ili ciam usu simple vorton signoro. Do, ancora non tempe ni parolas pri Zamenhof a chi la, la maestro, sed effettive li vere acceptis contra uvole la uso de decitiu titolo o epiteto alli char fakte kiam oni metis linna sur uh, piedestalon li sentis sin uh, en uh, alia nivelo compare cum la liai kai li ciem ripetadis por usi nian vortigon che esperanto ne estas proprajo de li sed al proprajo de ciui parolantoi kai no mm, mi pensas ke estas grave distingi inter profesiai epitetoi kai vortoi exemple doctoro professoro kai aliai liste de mm, ne profesiai qui el maestro au guidanta o estro cotopo char kiam estas titolo qui appartenas al sal profesio tiu titolo venas de recono de instituzio quo pos est in academia o universitato o associo o stato necravas kai tio laumi meritas a respecto kai agnoskon kiam oni estas practicanta la profession Do, ne ciam, sed in tivi contextoi compraneble ies, alicase, tio estas ne respecta. Cai, facte, Zamenhof ne niam diris, uh, ne nomu min doctoro, cia li estis doctoro, li estis curacisto, ne? Sed in cive casoi, Kiem oni usa stiu in vorto in on, è il maestro on oni subdiras che la homo estas quasau vivo guidanto au havas ion mi ne kiel diri tion che ri posedas ion uh, ne definiblan sed uh, iom iel super homan ne? kai tio esa stre effettive kai do mi pensas che mi devas respecti kai attenti pri la uso de iu officiala titolo o neo-oficiala titolo char ili tre malsimilas do mi esperas che che tio instigas vin eh, cun mediti cun mi. Mi dankas vin, eh, estas ciam la chanzo subteni la mm, medito serion. Memoru che la unua sezono do ecte la medito dudec gis la medito cent dudec tri, do quar monatoi, prescau, estas uh, eh, tutte ie dispono en uh, listo en YouTube en mia canalo ancao kai comprenemble la unuai pionirai meditoi i ancao estas en la video serio cron virus tempe vivi ki mi ki mi productis dum la quaranteno dum la malfacila i monato e della e che della covid e poco kai ciui alia i vena sion post iom compreneble laula ritmo de patreono kai anka o extas podcasto do estas multai chancoi sekvi la medito en kai mi volas danki ciu in homo in kiui lasis commento in sub la youtube episodoi do faro char mi legos kai tio instigas min pli boniki pli kai pli mia in medito in sur la vorto de Zamenhof do gis morgao, kai antauen sen fine